Bon alors, avec euh, armure, donc je un Kevlar, je prends et c'est parti. Donc là on peut tous les deux zoomer, c'est super cool. Le groupe anti antiterroriste remporte la victoire. Tu vas poser la même ça quand même enfoiré. <laughs> C'est log, ouais c'est ça. Bon allez la revanche. Ok, on y va Ouais c'est oui, hein, on joue, moi je joue à log, toi t'as le c'est ça Non ah, mais lâche la grenade toi aussi. Oh putain non, pas, sur ma... Oh la flash Oh l'enculé Je savais que t'allais apprécier. Le groupe antiterroriste remporte la victoire. Ah va ah, jouer ah. Oh, oh, oh, armes égales mon gars. Ça a pu être la même histoire. Allez, c'est parti en plus. Oh putain, oh joli Oh putain de merde non, mais je me suis pas campé pour te, pour te calmer après. Joli.